מה דעתך על הקניון? לא התרשמת. התנהגויות. <coughs> אנחנו אוהבים את אלה שלובשים חולצות. אנחנו אוהבים את מי שלובש חולצות שלנו. אתה רואה את החולצות? לא, לא, לא. לנו יש חולצות כמו של